नमस्कार घमासान डॉट कॉम पर आपका स्वागत है मैं हूँ शिवानी राठौर क्या आप जानते हैं बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी भारत की सीमा की पहरेदारी करती है अगर नहीं तो देखिए ये वीडियो आइए आज हम सुनते हैं भारतीय सेना से जुड़े एक ऐसी मेजर बाबा हरभजन सिंह की कहानी जो अविश्वसनीय होने के साथ साथ बेहद रहस्यमय भी है मेजर बाबा हरभजन सिंह जो 1968 में नाथुला सिक्किम में पदस्थ थे और वहीं एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी यह कहानी उन्हीं बाबा से जुड़ी हुई है और ऐसा कहा जाता है कि जब बाबा की मौत हुई तो सेना ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया सेना के भगोड़ा घोषित करने के बाद उनके एक साथी को सपना आया जिसमें बाबा हरभजन सिंह ने यह बताया कि उनका शव उस जगह पर दफन है और वहीं पर उनकी राइफल भी है जब साथी और अन्य सैनिक उस जगह पर गए जहाँ बाबा ने सपने में बताया था तो वहाँ बाबा का शव मिला और उनकी राइफल भी वहीं से मिल गई इसके बाद उनका मान संस्कार किया गया अंतिम संस्कार के साथ ही बाबा को जो सेना ने भगोड़ा घोषित किया था वह बात भी समाप्त कर दी गई लेकिन इसके बाद आश्चर्यजनक बात यह रही कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा वहीं पर तैनात मिली हुआ यह कि कोई भी जवान जब सो जाता और वह ड्यूटी पर अगर उसे नींद आ जाती तो एक अज्ञात व्यक्ति आकर उस पर वार करता यानी थप्पड़ मारता और उसे उठा देता धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि बाबा की आत्मा यहाँ पर विचरण करती है और वह यह भी देखती है कि जवान अपनी ड्यूटी बराबर दे रहे हैं या नहीं बाबा का एक वहाँ पर मंदिर भी है जो सेना ने बनवाया है और कुल मिलाकर वहाँ पर दुआएं भी मांगी जाती हैं कुल मिलाकर बाबा की यह जो कहानी है यह बेहद दिलचस्प है और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा से जुड़ी कई बातें इन दिनों चलन में आ गई हैं बाबा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे भारत चीन सीमा पर अभी भी निगरानी करते हैं और जब इस बात की पुष्टि हुई तो फिर बाबा का उन जो बंकर उनका था वहां पर एक मंदिर बनवाया गया और वहां उनके बिस्तर कपड़े सब कुछ रखे गए बाबा को यहाँ पर खाना भी परोसा जाने लगा और सेना ने उन्हें जिंदा सिपाही की तरह माना आश्चर्य की बात यह होती थी कि बंकर में बिस्तर लगाया जाता रात को और सुबह उस पर सलवटे मिलती इसी तरह जूते साफ करके रख दिए जाते तो उस पर मिट्टी के निशान मिलते कुल मिलाकर बाबा का यह पूरा रहस्यमय मामला सेना के बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचा और इसके बाद उन्हें मौत के बाद भी पदोन्नति और छुट्टियां भी दी जाने लगी और उन्हें इस तरह से ट्रीट किया जाने लगा मानो वे एक जिंदा इंसान हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि बाबा कई बार चीन की सीमा में एक सफ़ेद घोड़े पर तैनात भी दिखाई दिए जिसकी पुष्टि चीन के सैनिकों ने भी की चीन के सैनिकों ने यह कहा कि आपके यहाँ का एक जवान सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर हमारी सीमा में घुस आता है लेकिन भारतीय अधिकारियों ने कहा कि ऐसा नहीं है हमारा कोई जवान सीमा में नहीं आता है लेकिन वास्तविकता यह थी कि सफेद घोड़े पर बाबा की आत्मा घूमती थी इसके बाद तो बाबा का महामंदिर बनाया गया और वहां पर दुआएं भी मांगी जाने लगी भारतीय सेना से जुड़ा यह एक रहस्य ऐसा रहस्य है